kizibu ku embassy ya america hey. ne obwakabaka bwa buganda yes. embassy ya america yakwata dola emitwalo abiri mu etaano hmm. negiwa mengo baddaabiriza amasiro ge kasubi hmm. kaakati amasiro ne gatadaabirizibwa embassy newandikira yaziwereza 215 hmm. newandikira mengo nti mutuddize esente zaffe hmm. kubanga ziremeddwa okukola kyetwazibawa hmm. hmm. abemengo nebaga nti no tuziteekeku akawunt ki nebabawa akawunti batekayo dola 1 5 then muntaku mande nafulumya Eh, amawulire agagamba nti nno mengo eremeddwa okusasula embasi ya america ensimbi ze baabawa mm. mengo nayewa monita ennaku bbiri betonde mm. ah, gwenga gunnamawulire mm. ensonga eno ogyogerakomanyi saagala kubeera ku transferinga defamation case eya uganda nti weve as hedeput nze what i can tell you i don't speak on, on the case yes. what i know mm. nti abatalibaani bwe bakuba eminaala giri hmm. egyegonde babeeri hmm. gyali mu afghanistan hmm. eminaala gyebazimba gibadde gimaze emyaka enkumi nnya eh! nga bagenda mu ggulu kati abatalibaani bwe bajja bagikuba ne bagisuula wansi gyaba bahayi ensi neegamba nti no forest international heritages must be put under the un yes. kakati nga bo bakugamba nti brazil bwogikkiriza netema ebibira amazoni negimalawoife bikizayo tezikwata ku brazil yokka ensi yonna ensi yonna mm. ekitegeeza ebibira bibeere under international community mm. eh, era akulira ebintu ebyeprinces kubanga eforest infact yasaying abazungu babala ti congo tekijetagisa kukola makolero tubale omukka oguvaamu oguyamba ensi tukuwenga sente gwe tokola makolero mumukuume ebibira byokka you can get money eh. hey. e. kakati e, amasiro gatekebwa under international heritage unesco, That UNESCO. Mm. yateekamu sente zaayo yes. amwekingi okulaba katikiro ngaadduka bamakubu yanga badduka <laughs> you to see a frenchman or a white man coming to, to administer Masiro. Yeah, yeah. Hii, ya Masiro tikachi aliga, ya soka na soroza sente, katini, nabe kusoka bubaga la bazikamu. They have a stake. Kubanga ba soroza tofali. Na tambuze tofali, na tambuze tofali, yenga tamanyi implications. Whoever contributed. Aina stake. If I contributed at a wedding, I can shout. Hey. Temutu wadebi ya kulia. I contributed. I contributed. he moved from tofali tofali tofali ate nakola strategy yamukwatirayo <laughs> my god strategy was mm. kunganya sente mm-hmm. funa kokolawo okakwatireko bajje balambula obakwatireko hey. yenga tamanyi nti people become tired otandikewo kokola hey. abantu bakwatire hey. basonde hey. ekyabasange hey. ngaokoze kino nti basonde endala you cannot because these are the same donors era wano mu uganda mm. ekintu ekituyambye nnyo akawuka kano butatukwata nnyo yes. the same travelers are the same ah. bagendedubairanga e hmm. mi nti awo okumpi nerufuka hospital hmm. waliwo omukyala yava bweru naye yezine hiding ate abarufuka hospital bebamujjanjaba oba omukyala mukyala kalansi hmm. akolola akola ki eh. nti yekwika omwo mu nyumba mhm. sambula zirangami balufuka bamumanyi ti ate erinnya erinnya lyajjanjabirwaku mu ddwaliro erufuka yenna samula yennaki oba hmm. lifaanana eryengabi hmm. esobokakati abagundi kyembadde nkugamba nti in kenya people travel waidire kubanga baminisa ba kenya bonna basomera bweru basomera mu amerika amerika yafuna kenya yafuna tomumbya foundation etwala bana kenya ebikumi bisatu okuva mumyaka gyenkaaga eh! ne beni baali bamuwadde atmuwanyisa ben kiwanuka yayina scholarship bisatu nebabaga nti ezomu amerika tezirimu magezi zalibirawo wano mengu okuva ddanga erwanyisa abaganda banaye kakati yabeeri yeta omumboya kyeyakola mm. yekifuula foundation ne bwe yafa 300 kenyans go to the united states of america every year eh. mwemwava nekitaayi wa obama kasinyammembo teyakuba beni nakubyonoona naffe twalifunyeyo pulezidenti osanga omuganda era wekonsola aserebus sabasajja kabaka alina amasaza mu america ayinayo <laughs> amasazaulyanjula nekanzuye nze mami wesaza wa america california oba yeyanjulawo ambasada bwe yeyanjulayo ebirifu gwe ba tokikirizamu kikole kit kireke hmm. so kakati amasiroge nze nga babuulira hmm. nti oyo yakola strategy enfu people cannot fundrise the same group ne batakoowa kampawo ekyokulabiramu hmm. sudiru yakola premier kali akalulu ffe wetwakulira mm. ndoza nawe wakalabaonalyako bakatunda nga omwaka ne bakalanga mm. kali akalulu tekali mu bubbi mm. nga bakwata abantu kumi e, e, abantu kumi buli omu najjamu enamba emu enamba gyemukoze kumi yeba yawangudde akalulu eh. yes twajja mukampala nga mulimu obubokisi bwa national rotaryakakati gavumenti bwezakyuka eyobote national rota nebatandika okukabbiramu kali mu finance to help government instead of gund printing money weola mu bantu mm. sudir premier yakola sente naye abaddeko simanyiroto yagwa wa yali yabubbi kakati wano mu uganda buli kintu kyoleeta idea noleeta kano birugundi bipiramidizi mm. abantu mwenda mwenda pakuba oli mubbi era newunyiza eriyo omukulu wesomero bamubye biliyoni mukaaga bano abamma ne gundi aba dola nti bamukolera esente eh. eh, omupolisi ali mu musango ogwo yababuuziza hmm. nti naye ddala mukyalinayo bemubba bemutu nti abasiru gyebali mwabbyani nti mukulu wa somero <laughs> nemubba mmeka babbye biliyoni mukaaga musuuleko kagende kadde mufulume <laughs> this is a fool. Kituufu. How can the headmaster be tricked mu bya money? Black dollar. Ee, kye mbagamba nti abalamuzi b'edda baali bagezi. Mirundi ng'olina stage mw'onywera. Kyoya ffe twakulaba tugamba nti owe title lwana naye ekiro. Kituufu. Oba omutuga. Mm. Owolubale tobooza naye. Singa ogenda mu kafubo no bye bawogganiramu, omusajja n'akukuba eccupa oba egiraasi, bakubuuza weya weyayo. nabadde mu bbaala omusajja essajja lyali kapitani manye nga baliyita kalansi mm. lyakwatira kakonge yali minisita kakonge erimukwatira ewaali kazino kazina lunyege <laughs> kakonge nagwedda lwagala nnyo obuyimbi obwo mm. ate nebeerabira nti omukazi ono azinira ku ŋoma mm. kati ekeeri yeŋoma <laughs> azina ayimiridde kakati ate eri azina ayimiridde <laughs> nti beewuunya bayimbi bagalaagalaba omukazi wanyiga ekiwato naawe onookuba eŋoma naawe gyomutwalo nakuba engoma mm-hmm. era nabayimiriddenowendinginya nameranawasuna ekitegeeza ti ata steps ziri kuki <laughs> wano kuoma kuomawalagira <laughs> obukekisajja eh, kyakuba kakonge eh? ne bakireeta mu koti nekidemonstrating kakonge was minister agenze mu nyumba y'ekisajja enaakulabye akakazi kekaali kabeera mm-hmm. kyamukotya mu nyumba kyamu ekyamukuba katono kimutte ngakkusi mm. ekyabanokutunegundi ne batoni ekitonona eh. ate bakimba obaali tebannaki batoni wansi nezifa eh. eh, kyamukumbusa ngwali mukoekyamukuba nnyo mhm. naye nga bamubuuza wakimyeyoki tomwana yazinywaliwo wano jeno yali azanya bino bipulu byamu mm. kakati nga ne kakamiriyoni kaliawo nakafumita omugo nekamucapa oloyi yadduka emisindo okuvaawo kano sikeyakuba abasirikale be baali bakakwata nagawaki nayingira emotoka nadduka bwayi egeno kanot nvlvmuselfnigambolinjeko baali bagenda okusiba sikakamiriyonbaati ah, bana abemengo mm. basonda etafaati mm. everybody contributed mm. to un because for them omulimu gwabwe wano batuka mu myaka gyenkaaga naye wakiwulirako mm-hmm. nti sekabaka mutesa gyebaba bamuwangangusa yabuza abazungu ebizinga byesese endagaano nagirya e, e. E. ekimu okumanya ga kabaka tumuyita mutebi buli kabaka wa buganda yina bamuyita mutebi kutebuka omanye okutebuka mm. ngaoyesomutebuke mm. kakati bakabaka batebuka nti aba alaga eno empiki nazizalivansi kwati nakuba omutwe nadda livansi kakati kabaka wa buganda alina okutebuka kyovula bamutuuma mutebi alina okutebukaotebuka abazunkuoyinakubanga abazungu <laughs> eh. they have declared hmm. nti ki amasiro gayingidde mu international heritage hmm. ekitegeeza ga un kati mumugayinako kitono eh, you have surrendered it babayambekyebagamba mm. nti gundi namusekerera <laughs> gundi naye yategeera oluvanyuma anti gundi ono kiwanda mm. mutabani wange personal assistant we naye yamugambanga nti lake kitawo atankuba mm-hmm. <laughs> nemugamba nti genda omugambe nina abaana mu kesisi mm-hmm. kubanza abaana bange kati bwembanga ntojja kuba mirundi agenda bugenzi bwa mulamuzi n'alayira mhm. nti okuva naleero erinnya ndikyusizza nakalangu mu 14 days mhm. ani abisoma erinnya n'alikyusa kakati ihave children everywhere kakati bonna sibawugereko era bambagamba mirundi bwomuwa programu ku lediyo yo takuvuma ah, njirekawo kuba nkolera future bwoba nga toyagala kuvuma avaawo nagenda mirundi kwogerako nabagamba federo teriyo kati gyeri teriwo eh, leke mandu etule nga kyeyalabula kituukiridde a divina is accorded respect when what he politicated comes to pass hmm. omukazi omukazi wokukyalo ebasooka okugamba omukyala muwala wali lubuto era owange mumukyamalaya nemwogera ku baana babanammwe bwalufuna onono gundi yaŋŋamba hmm. nobody wants to hear bad thing tamali mirundi afudde ani abise bayibuli yagamba nti ani alimubika <laughs> ah, bayibuli yagamba ani okumubika mm. yes naye people don't want okumanya amazima okumanya amazima tebagala mazima eh, tebalina mm. kubeera gundi ola abazungu bakugamba isnabwenjoying with the angels will not go back the way came ki mm. okubuzabuza kakati nzenkuga nti abe mengo kasita amasiraago gafuuka international heritage gafugibwa unesco yes. yes. era oyinza okusanga ngaokusitoolinga baba bikyali kwezo sente bano okutebuka tebakyali gwe batebuka ekyokubiri omwana ono nabagamba nawandika mukatabo kange hmm. nti nsambu isit victory o revolution hmm. omusajja eyavuma kabaka mu buganda hmm. n'akyusa constituency n'ajja mu ndala nsambu teyali weeno n'afuna 47 percent eyavuma kabaka mu buganda nababuuza nebaga nti nsambu may am not minded about victory mm. but what nsambu represent mm. if in buganda a person who abusedde kabaka kan get 47 percent mm. nemuseveni kyababuuza omusajja gwemugamba eh. nti avuma kabaka abantu bamwagala okukamaaprogulamu ah, ze olyakuga akasajja kantamaako naye kavuma gwokawulira ddi agaki okawulira abaganda baga nti kigwange mumbwaga yakimanyi <laughs> akasajja kavuma niye pulogulamu zaako bazagala era nabantu bagambye hmm. whether we like it or not mirundi is the most recent to person uandabasajjanaye atukoze ekintu kibi he has incited the people against us bajja tutta tuya mafias infact abaana bo bagezi nnyo babadde ekitintalo olwaleero mm. era mbakutte mm. naye nga kyebaliko bagamba how do we prepare uganda for the postcoronavirus gundi period mm. coronavirus agenda kuleeta abaavu bayitirivu nnyo sente baziridde kapito bagiridde fe abagaga bagenda tutunulira bubi nnyo tujja kulaba ababuuke thes boys the mafia aba meeting this morning to discuss the, the post gund as i tell them nange mbabuuliza mbagamba nti mugamba museveni aggulewo naye amawanga gonna agaguddewo gayina eki ebintu bibiri hmm. di social distancing gakikozesa bulungiyo yes tagabijjewo mm -mm. never mm. kakati kitegeeza are you saying nti e, essomero eribaddemu abaana ekibiina abaana nambatano bakyafeetingamu tekisoboka nti emita e, e, tugibala okuva ku lubaawo omusomesa wabeera mm. kutuka ku desika esooka genda obaleero muzimita ziri mumeka ebitanda mudometre tibikyasoboka mu katale temukyaddamu kufiitingamu bwekabanga akukaleerwe tebakatutte butwazi kitegeeza nti social distancing emidaala egirimu kyebagenda okugamba bagenda kuga nti omudaala gwa miliyoni tano kawawagende kati bamafia resolution kijeanti bamafia nze mbagamba nti no mwemuteekewo fandi eyababbi ono omwana yali omwavu ennyo ava mu famiry enjavu azimba tya oteri efaanana serene ewaabwe kuba tebamanyi bubbi hmm. deirono amap asaf mus conceal his weles akatali kabbe oh, oli amagumba osuula mu mulyango hmm. eh, ono kabusenga alina faamu ba baganda n'abamala oligirambula otya gwe this what ihave been telling you toyinza kuba baganda nobakuba gobakuba mawulire gobakubanabaganda bamu bamafiyanabaganda bamu emmembo bamafiaabatali eh, kabusenga nkubuulire abaganda bakubi mm. akati kankubuulire <laughs> kabusenga abaganda bakubi naye nabamu bamafiya nkubuulire mm. tewali atabbye <laughs> bona babbi naye nze yampita mulalu <laughs> eh, nti ate omulalu ajje tukole fenna tuzi mm. mutano wa mirundi nabagamba mm-hmm. nti ipointed out that in one, in one of my books, the conduct of the Ugandan mafia. However, once they are determined to grab the money, nobody can stand in their way by all means. Mm. The mafia used the IGG's office as their practice has been. They use credible government institutions, including Parliament, the Auditor General's office, the judiciary, and the CID. This is why the allies of the media in the judiciary Due give controversial court judgment. Nassali was arrested and charged with stealing or failure to account for 35 million in all the 10 years she was in the Ministry of Education. The mafias are not driven by logic. They think they can convince the gullible, the gullible people through their discrediting newspapers like Booked and New Vision and Red Paper. This is why they always go to the president to silence me, which he has refused to do. To embarrass her, Nasali, she was accused by other two people, with other two people, meaning that she shared the alleged 35 million with three other people. When she was summoned by the IGG, she did not know that the office was a dungeon of mafia. She was forced to record a statement. The officers and the discredited mafia out of it were pacing the corridors of the IGG's office. After recording a statement, they grabbed her like a chicken, thief, and dragged her to the anti-corruption court. She was later granted bail. As a civil servant, however, she had already left her credibility, lost her credibility, and she could not go back to her office until after the case was disposed of, is disposed of. More like Byandala's case, it will be delayed deliberately for five years. Once that was done, the mafia had accomplished their mission of humiliating her and kicking her out of office with disgrace, which is their usual practice. Interestingly, the president tried to intervene, but in vain. In his letter, Museveni directed that Nasser should go back to her office. However, the mafia has used the head of civil service to block her return. Like any other puppet of the mafia, the head of the public service said that Nasari could return to office after acquittal, since she was interdicted by court. Once the mafias remove you out of office, they install a puppet and then grab the targeted money. The mafias also alleged that her return would leave staff divided, which was also untrue. since nursery had not had any form of internal rebellion within staff. In fact, when she went back to her office, there were jubilations from staff members who were aware that the whole thing was a mafia plot mm. to steal funds. Hmm. Bwe nkukubira nti weya pusi meeting gye yali conversation gye yalimu ne mukakanyi zadduka. Eh? Mukakanyi zirulizayo. Omukazi yali asupervisinga a project ya millions of dollars kumi. bamusibira miliyoni asatu mu ttaano olwafunye omulimu agenda mu unesco whatpopeoplethis naye te sikyabanenya omuntu wayononera akawunga ka mulamuwe n'akayiwamu eh, enfuufu ayiseewo mandera sikyabanenya omuntu wattira abantu mu ddwaliro atunde organis nkyabanenyaki mhm. fe abaganda bwe tuba twagala okubulirira omwana omuwala omutwala ku muti gwa ekitegeeza bamafias balina tactics ezokudulayinga eh, emisango eh. kasasondo kyebava badiremyaka kumi namusanu deidire ofe oba oguveeko omusajja baali bagalafe abaganda omuntu ngaoyagala omumubuulirira omutwala ku ntaligita zentula hmm. kasita omwana omubuulirira ngaomwogera hmm. nakwata entaligita nagirya iwokaawe kitegeeza obwongo bwo bwonna tebubaddeewo abakitabuliriza disi ekiganda test hmm. omwana omuwala ngaomubuulira omutwala kumuti gwantula ogubaati omubuulira nanoga entula kitegeeza entulatekizanyisa eh? mm. omuganda kakati bwe tuba tugenda okufumbiza omwana tuyita abavumi bamirundi bakagenza abakazi mm. laba emimwa kigenda kala emimwa gyakyo laba bwekiri emmere mhm. toswala kulyao notuswaza kiraba mhm. amatu mhm. kati tukuvuma ebintu byonna abavumi omugole bamuvuma tupreparehafolyoabuses nti buli kikuli ku mutwe mujja wagenda kikuvuma naye bakikuvuma ddaaganda d kakati bano bwoba amuganda ah, ganti obonaabonangaeyabba endeku mulumbe kakati bano nekunde kubavaawo dda kubanga endeku tezabanga nyingi eh. kakati abantu webabbako endeku bagenda kunywera mukitaga batya kitaga kintu kyebasiba mukitegero yebuyesirwa endeku endeku was very valuable mubiseera ebyeda eh, naye when you see somebody tarnishing the company of the or system in law what else do you demand from him omulungi omulibirwa hg tv puroguramu yaffe olunaku olwolwekyo lwetambudde tugenda kubaddamu olunaku olwenca kuva ku saawa nya aka saawa ttano n'ekitundu omukulu tamala emirundi ebibi ebiggwa biwooma bannani tujja kusinkana kulwa omukagalo sabbiiti ejja mubeere bulungi mweraba